を集めて夜空の彼方へさよならの思い出を瞳にたたえて見つめる夢遠く壊れてしまう sana